Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pauvre de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bonjour et bienvenue dans notre émission inside Woman Rise at Cardozo Table Talk. Dans Inside Woman Rights, nous essayons d'alerter la femme de ne pas oublier son rôle. C'est donc elle a été créée, celle de bâtir, de construire, d'instruire, de, unir, d'aider, de, protéger, mais surtout de glorifier son maître. Alors avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je voulais vous inviter de ne pas oublier de liker, de partager et surtout de vous abonner dans notre YouTube alors, je vais passer à notre invité d'aujourd'hui. Avec moi, j'ai l'invité d'aujourd'hui au nom de la mère supérieure. Bonjour. Bonjour Maman ah, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Gaat prima, prima. inside Woman Ride. Merci. Ik ben vereerd om zo uitgenodigd te komen. Dankjewel. Wow, comme vous voyez, mère supérieure, elle est bilingue, mhm. néerlandophone surtout plus. Mais aujourd'hui, nous allons aborder notre thème mhm. en lingala. Mhm. Mais avant d'aborder ce thème, je voulais savoir le abonnés voulaient savoir qui est mère supérieure. Wie is supérieure mama? <laughs> Moeder overste. Ah ya. Oh, ah, bonjour, bonjour, Nabalandi Nyoso, Soya, Inside Out. Eh? Eh? Inside Woman Rise. Inside Woman Rise. Mm. Mm -hmm. Mhm. eh, yali boso, na merci. Eh, pour na. kokanisa nga koinvite nga seke eh, otya nga mpe quand même na motema merci mhm. nzambe mm -hmm. bakiswa ebele mm -hmm. et puis eh, natalaka baémission na yo vraiment eh, nzambe apesa yo susi ebele ya koleka donc baide eyaka yaka kaka donc biso babasi fo tolakisa mpendaki toyebi mpe misala mm -hmm. donc napesi yo basala na makambo ebele donc succès na makambo nyonso donc euh, mare supérieure euh, aza maman, euh, non, bah, femme mariée, hmm. Hmm, maman, bana 4. Wow. Trois bassi, trois filles, na mobali moko. Eh, na mhm. euh, mère supérieure à Salaka, mère mhm. supérieure, hmm, bon, naza moi lokola basi nyonso me naza mpena likabo mpe nzambe mpe apesanga mm. voilà euh, mare super na vie na nga no bandeni dark slave mm-hmm. <laughs> vie quotidienne na nga mm-hmm. mosala mosala ndaku bana mm-hmm. na chaîne na nga nde naza nango donc euh, yango mingi occupation na nga voilà mm. on doit dire que mare supérieure aza mpe na chaîne moko oyo ezoli koloba enjoy your life na chaîne wana ozomeka un peu ko alerter euh, la communauté mm. ko ko conseil mhm. Mhm. Mhm. comment comment se garder euh, comment bâtir sa maison comment construire sa maison de Tolobaki au début de la mission Nabiso c'est vraiment euh, rôle où ils ont touché au plus ko d'ailleurs c'est très important dans la communauté dans la communauté si ne pas dire congolais mais dans la communauté lingala c'est important kosolola yango donc teme na biso ya lelo eza tobongisa mhm. sicomare supérieure olobelaka yango mingi mhm. tobongisa avant tokɔtama na modindo ya teme na biso mhm. Dis-nous un peu quand on dit tobongisa nini esengeli kobongisa tobongisa nyonso Mm. tobongisa bizaleli mm-hmm. tobongisa efandeli tobongisa avenir ya biso mpe bana na biso mm-hmm. tobongisa eza eloko moko antuka na kofelisio na teme wana parce que eza tobongisa elobi ebele tobongisa mpena mm. ebele za toyebi efandeli kaka te na bandako na banini na bavoisin na biso mhm. na bacollege na biso na misala mhm. na biso donc tobongisa ebele nyonso loya pene lomo eza monini mhm. donc teme euh, wana donc ndenge olobi na chaîne na nga na lingo olobela mingi sujet wana surtout na ndenge olobi euh, communauté lingalaphone toza mpenza na makambo ebele fo tobongisa toza mpenza makambo ebele fo tobongisa Eh, mare supérieure bolanda bon eza nkombo mare supérieure mm -hmm. oyo bapesanga na mipesaka nga moo te mm -hmm. mm -hmm. bapesanga kopesa mare supérieure parce que bayebi ke <clears throat> lelo moto akozala likambo abenga ata naza likolo likolo te me nayaka nakoki kosoutenir nasungi mm -hmm. eh, soki moto okoya n'importe quelle heure ofongola obetilinga porte na kofungola yo donc mm. kobeta porte bakati na ndako na nga te ya makambo ebele mm -hmm. donc bamoni ke uh, en tout cas yo mpena oza mère supérieure. Mm -hmm. Donc, disons, Donc, bon moi, ça a mis le part, un petit partout, partout. Métier partout, partout. partout, euh, eh, et tout le temps disponible, surtout pour voilà, la Pour la hein? yeah, wow. Yeah. Et maintenant, pendant que tu as un thème, mm. mère supérieure, tout le monde qui est dans la communauté congolais mm. lingalaphone ou lingalaphonie mm. scandale ke bascandale ezozala ébélé, mhm. ebelé qu'andé les sont tellement ébélé pour ne pas globaliser euh, globaliser so tolobi à 2 h et 2 heures euh, totala nao na ngambu na biso le niveau ya europe mhm. problème, baproblème baskandale na mabota na mhm. autres sont tellement ébélé. alors euh, avant ya tout nanan ou bien au okota na modindo ya oyoyo. à qui la faute qui scandale, ce soki bascandale ezokoleka ebele boye à qui la faute À qui la faute donc euh, alo ba ni communauté mm. faut te euti na communauté mm -hmm. euta pena mingi na wana toza mingi mpe influence na bareseau sociaux mm -hmm. toza mingi kolanda oyo asalaki boye oyo azongisaki boye nga mpe fo nasala boye mm -hmm. toza mingi ke ngai na nini azala na raison mm -hmm. don na sikoyo na esika wana ntango moyelika mbama pa ale nake bwaka ngo kuna mm -hmm. eh, mm, mm, nake pesa mm. ngo kuna mpo mokili bamona mabe na yo boye mpe mokili bamona ngai nasombaki eloko boye mokili bamona ke ngai naza boye mhm. donc communauté na na biso so toyini tolongola nano eloko tomeka kolongola mpo eza nano ye mm. nalobi te mhm. tomeka kolongola nano eloko wana ke eh, mokili fo bayeba nga nga nga nga ndenge bolande baloba ik ik deres kan stike dus dat mhm. iets wat wij echt apart moeten laten ja, est ce que tokoki koloba mpe ke bungi c'est un peu éthique na biso parlons de la culture mm -hmm. touti hein mm -hmm. quelque part mm -hmm. africain mhm. euh, bamsu baye koya bamsu botami awawa mhm. mais est-ce que tokoyi mpe koloba ke communauté na biso ou bien africain en général on veut copier plutôt dans les mâles mm. qui est copié ya mm. mm. Parlons de réseaux sociaux. Mm, les réseaux sociaux, ils ont réseau moko oyo, ils mundele muta créant mm. mais mundele azoko sale lango na pas raison euh, plus positive yeah. hein mm. euh, que négative mm. le te que na mindele baza parfait pa na tout va bien loin de là mais plutôt tozomona ke ba eza plus na communauté na biso mm. sa elango pas pour na ko évoluer mais plutôt pour na ko détruire parlons euh, na ko pèse exemple moko tozomona ces derniers jours il y a il y a une vidéo qui a été circulée tozomona mm-hmm. monsieur azoko filmer moi si na na katanda mm-hmm. mm. ko tozo ça moi raison te mm. parce que ça aza ça drunk ne hein, mm-hmm. aza ivre mais plutôt la situation circule, se passe à la maison. Le monsieur, il prend, il, il prend l'audace. Il y a qu'au filmer moi sinaïe ou hasard oh, déjà, aza déjà, euh, il très mal habillé, euh, zinga zinga wana. J'étais tellement, mais choquée, choquée. Il y a que un père de famille, au lieu plutôt na état maman zali ya ozwa bana kotia ye à part mm. baba ah, les enfants allez dans votre chambre mm. maman ne va pas bien kozwa mm. moi sinaye ko vandisa ebe kolalisa na le Baba bon tu vas pas bien demain on va aborder tu es énervé alors que toi ba ke nonta mutaza azana kanda eza bah émotion de mutoko jouer hein moi ça zana kanda mbala zana kanda de toute façon si vous voulez arriver à une solution il faut mon abino bino à à, apaiser situation ana donc, mon nous fasse en contrôle de ce qui se mhm, passe. Mhm. Et la Bible nous dit que non, l'homme, il est le chef de la famille. Et quand on dit le chef de la famille, ce n'est pas seulement celui qui, commande, mais mhm. c'est lui aussi qui protège. Alors, na moment où non, tu, au, lieu de protéger ton foyer, au lieu de protéger ta famille, étaler étaler banana, Voyons que moi c'est un a qui puta na singlé, je pense que n'a quoi c'est tuer les mamans avant encore ma question. Quand on grandissait, moi en tout cas, quand je grandissais, je voyais maman nanga avant tant azola ta liputa, azola ta cycliste. Donc azola ta cola na c'est. Mhm, mhm, mhm, hein? Même à toza nandaku, toboite, on va être à l'aise. Mais il peut arriver que oh au lati Moi je dis moi j'essaye en tout cas et désolé, <laughs> je suis euh, je grandis ici en Europe mm. mais nas africaine mm. et na compris que beau ça éthique on a même mm. niveau euh, parlons culturellement, il est important il y a quoi bah, aussi même hein, qu'enseigner mm-hmm. euh, nos enfants, qu'enseigner la femme qui a grandi ici en Europe comment euh, comment se présenter. Et alors que moi suis pour revenir à notre histoire, Alatika Liputa Moko, son cycliste et elle est dans tous ses états. Mm -hmm. Papa Ozawana, Ozoko filmé, mère supérieure, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la situation en Bongo mhm. Nato Bongisa, comment réagir En fait, moi, j'étais, je dis, c'est pas possible, quoi, ça va pas. Triste. eza triste komona biloko ya ndenge donc eyaki donc kanda moko ntango namoni video donc kanda eh, kanda moko donc nafingaki ebole bolimisanga mm. nabi mwa mbala aza bolole ntango mm. mm. oyebi ke eh, mpo baza na bana déjà tomoni na bana sek ayebi daye mwasi na ye ke ye ntango so aza na problème alcool ntango so soki neti eh, eloko moko esali boye apetaka baplan nde bakongole balobaka olie yana baki mpona kocontinue na wana bayeke réseau sociaux ezobebisa mokili tolingi raison nde mingi olie mhm. ayebaki a ah, mwasi na ngai na eta oyo boye na boye don ye alingi alakisa mokili ke te tala mwasi na vanda ne na ndako basi ya poto ekomaka basi ya poto mhm. nayebi biso mibali ya poto bazalaka te mhm. ekomaka basi ya poto basi ya poto eh, bandi kofilme olie azwa mwasi na ye ka ye moyo toloba yango mama fanda comme ça tosolango ata nsima alala mwa moke bona boye ye atiki mwasi na ye toboyi te liputa biso nyonso nde olobi <laughs> nga mpe nameka kokanga liputa wana atie sekriste parce kayebi ke naza nanga na ndako boye na mhm, boye mhm, mhm. mais sikoyo mobala profite ntango aza na faible mwasi na faible wana abanda kofimi mpo aza raison sikoyo na raison nini mm. ya nalobaki yango nalobaka ntango mwasi na mobali balingani bazala bango mibale témoin azalaka te mhm. bango mpe nde balinga témoin azalaki te ayebaki boyeboyeboye mhm. alors to bakende na mariage na bango bazalaki na bato na bango bazwaki batémoin te sikoyeli biso nyonso na facebook web na bareseau po toki batémoin ya bozo bamwasi mpo tosala nango nini mm, mm, mm. donc mobali wana aza nayebi te aza na oyo te aa na motu te aa na eloko te donc mpo na ye azomona question nabimisi mwasi nanga boye bato bapesanga raison azokonte teke bana bazomona motakala mm. mama na bango bana mm. baza traumatise bazotraumatize bana sans bayeba toyebi mpe te raison nini esengaki fille wana akóma na etat ya komela masanga bongo nini amona mpa mwa mbali wana mpe mpo akóma na etat nake namela masanga mpo nabosana ntango so amoni elongo ya mwa mbali wana epesaka méchant Mhm. donc tika damela ka masanga mpo nabosana ye mhm. donc ye yeka na raison nde totaka raison ya ye mobali mai ya mwasi toyoki ye te mhm. malgré tofingi mwasi mwasi aza milanga mwasi eh, eh, abongi na masanga te mwasi mai toyebi te epuse fille wana mpo na nini mwana mwasi mama mokolo ndengo tomoni ye kabeme na bana akoma na eta wana donc ezelo moko ezelo moko ya kanda tokobetela mwa mbala jamai ngako tote nakobetela jamai maboko soki azali tosemeke na nakela mate na mokongo mm. eh, asali mpenza mabe asali mpenza mabe mm. sikoyo olobi ntango baofanda et que maman masanga eke mama a video qu'elle là. Ah, mais chérie après on ah, mm, hein. mm. c'est vrai que la euh, situation on n'est pas de juste on n'est mm. pas là pour juger les mm-hmm. la situation monica a fait monica hein. a fait donc to faut que faut que faute et pas à messieurs faute et pas madame mais oyo euh, est touché plus le fait que le monsieur a pris l'audace de prendre des films que ce soit sa femme sa copine ou la mère de ses enfants ou son mm-hmm. ex peu importe monica eka euh, bah, il y a situation mm. mais tant tokomaka na niveau mm, hein mm. pourquoi na lobi tokoma na niveau parce que mm. tant que humain il nous arrive des fois de craquer mm, mutu mm. muso mm. craquer à craquer na bilangwa mm. na komela mm a mm-hmm. bina mela na bosana c'est pourquoi le lobi mm. toyete pona ko juger mm-hmm. mutu mm -hmm. muso à olobaka non euh, nabima en tout cas na craquer na na zwamba na nga na kebeta mwa tour na ngai mm-hmm, mm -hmm. ou ben akesa la fitness pour moi c'est bon quoi tu vois j'ai juste besoin de, de, de me défouler et donc tolobi que non tokojuge ni si ni mobali mm. mais mère supérieure conseil ni nini okoki kopesa parce que toza wana mpona pour aider, koconseiller mm. mm -hmm. uh, conseil nini okoki kopesa ça likambo ya bongo que ke soki okómi na niveau monko mama yeba kosala likambo boye qu'est ce que tu as à dire par rapport a il y a situation en fait yango toloba Eh, toyebi nini te epuse bango mwasi alangwa mm. ndenge wana mhm. eh, toyebi pete combien de temps fi wana alangwa akomani milango alanga donc tomoni kaka nde bafilme nga naloba à chaque fois soki mwasi na mbali bozoswana eke boswani boswani boswani mm. bofanda kaka na sala mange na bino mibale bosolola mm. bosola mobali azwa na role nde olobi ye moko bike mobali aza chef ya, ya, ya libota mm -hmm. ye moto amemaki kulisi aza lokola ye moto ya train Mm -mm. bofanda na mesa bosolola banda koexplike mwasi babi ata koyoka na miniti wate me bofandi ah mama tala boye tala boye tala boye soki mitana akotya makelele eke te eh, l'essentiel mwa de, mwa de phrase mani olobaki ekokota ye mhm. bofani mpena bosoli bokende kofanda na mbete to bandi kosola mpo mbete ya distraction mhm. eh, mpo ekoma makambo mosusu e bobosani mhm. na mesa na bofanda ah, mwa kopi te mwa nini ozomela mwa mai bozosola na mwasi dialogue eloko mpena baba eza dialogue eleki nyonso mpo bokobanta so bandi kosuwa na kosola wana kaka par bandi okita oka moko te nga alobi akaka boye te anga ah, nazongisaki yango boye te ah, kaka na mesa kaka mesa tofandanga tolie biso toyamba pa tolie me bovandi bino mibale bozeli bana balali mpe mhm. bato bakela bango na classe mhm. bofandi à l'aise mhm. bozwi batelefone toyo biso tokóma na distraction ya botya wana na kote bokangi ta bason bomeka nanu kosolola ezaka mpona bango te biso nyonso eh, oyo toyala bacouple eh, tobeke ya moko baso badikte tomeka na kofandaka na bakiti yabaone divan te eh. te oyo mpena wana bootana boye tête à tête donc oyo mape ye nde molongo nde ezotengamela ye mpe ndenge azosala bomona minoko azoloba telemi boye bozotalana oyebaka ah moto ndenge azoloba boye mobali ndenge aloba boye ah ti so mwana samte mari otyela monoko eh, na so ba eh. mhm. ey ana réseau ana réseau lobi okuna mwasi apesa mobali réseau bien lobi okuna mobali apesa mpe mwasi réseau mhm. kaka na sale na sale na sale a mange tofandaka wana mhm. donc dialogue na mokuse dialogue eleki nyonso babi eh, mokili esalama na liloba datante maloba tooloba yango mpe nzambe mpe azoyoka azokanga yango me mhm. toyeba mpe nini mpe tobimisa minoko na biso ozobima na mhm. eh, pa na biso parceke satan aza likolo wana donc satan eh, babundaka bango na bango me mhm. nzambe akaka monene agane à chaque fois me ntango satan mitana nzambe awatana ka ya moto mosusu satana azwi maloba mabe azwi akangi mm. alobaka aluka ayebisa boye ngai nakoutilize yango da mm. toyebaka nini tokobimisa na monoko na biso mm. malgré eza mpasi ntango oza na kanda olobaka makambo mabe me ya moto ebanda koapese nini tozobimisa mm-hmm. donc eh, conseil nakopesa na beke fan me tosolaka fan. Tous tozwaka na temps ya kosolola ere eh, mo fan na mm. fara fara tozotalana mm. tosolola wow merci en mm. tout cas na ko, koaide bisous, na na, conseil. baconseil euh, mai supérieur est ce que kobilangwa dépression mm-hmm. et quoi qu'on s'appelle aussi cause ya en souffrance moko et vendicat à ya motema ya motu peut-être motu wana na temps wana azomona ke ba problème elekeli ngebele parce que bon on s'est dit hein tout le est en Europe mais partout un peu ville le comme tellement difficile et que deux fois ils ont bato mususu o bazo bazoko ba ko gérer ko gérer ba problème au bazana ngote ndemo tu ko ko ko sinuana il est important de communiquer il est important de dialoguer il est important de de de de, de, s'asseoir ensemble pour pouvoir tout simplement qu'on résoudre des bah, situation. et des fois na environnement euh, yanda et comment des fois aussi un peu compliqué hein, bana mm. bazawana mm. et est-ce que tu na oyo deux fois important monsieur madame, madame madame aza bien te soki omoni ke ndako ko hein, te le pas monsieur mais madame aussi ça peut arriver non chou na minute oyo estce ezala malamu to tobima na que cosola kosola likambo libanda mm. euh, ou bien une vie keche Mhm. ekoki mpe koresoudre peut-être likambo mhm. elingo ayi kokóma grave mhm. obiki na situation namoni ke tempérament eza mwa mobulu mwasi na ngai bie mobali na ngai ceque tokoki kobima te mwa soirée moko boye mwa weekend moko boye comme ça kuna bozwi mwa temps ya kosola likambo yango tokoki kobakisa na oyo olobi bongo en plus cela euh, likambo olobi omoni euh, bato lingala fone bamesa mingi na romantique wana te to toloba ntake biso tokoli na poto toyebiki mhm. eh, tosala tokosala yango balingi nde likelekongoli alingala fo nalingi mpena kosintegre te eza eloko mhm. malamu lobi wana obakisi mhm. ozwi mobali na yo be mwasi na yo ah tobeta mwa to invi kenche vert boke mwa weekend mo boye ata bokende bobimika boke na restaurant ka mpona bapart urge mo boye ntango boolia mpe bozosolola na beka kofandaka botana fara fa bozosolola mais lingala fone leloko wana mpona bamona o ndeke ah, ah, ah, tobima eh, eh, problème osisi kutu te tokende liba ok mwasi mbe mbala na étention mbe mpona tolongana na esika tozalaki atmosphère wana ezalaki bien te tolongana kote wana tobima sikoyo soki tobandi kosala yango nazala bien ekozala bien mpenza parce que nde kotana kongola mm-hmm. aza nano mwa mokingi kozonga zonga sima atoke mm -hmm. libanda ya mindele wana makaka mindele wana yoko mi mundele yoko mi mm -hmm. donc en tout cas tozomona ke masolo ezoleka malamu mm -hmm. na mare mhm. supérieure mm -hmm. aza ya na mingi ya koloba mais avant tocontinue parti na bisu biso ya mhm. mibale tokozwa mwa pause et je vous invite aussi de partager liker et de vous abonner mm très bientôt et à tantôt. <laughs> Welcome back inside Woman Rise. Alors, je vais juste vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner dans notre page Facebook, YouTube, TikTok, pour agrandir la famille Inside. C'est pour la femme, c'est pour la femme qui s'élève pour changer la nation, pour changer la génération. Alors, mère supérieure, est-ce que tu penses que la génération millénium, dont on parle de la génération millénium, a, a échoué dans son éducation parce que la femme d'aujourd'hui tout le monde a que nous Facebook non se comme faut wifi faut mm. TikTok il faut na like il faut na mm. abonné bah, bah, millions d'abonnés mais tout le monde a que na communauté il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de maladies mm. et maladies wana la traiter maladie divulguer sur les nets mais toujours dans ma solution en côté. Tu penses que la génération millennium a échoué Si, si. Oh, ok. Mm. Mm. Exemple, donc, échoué, à ma casse. Explique-nous. Mm, échoué, euh, parce que, bah, na. baza so na botosité bana baza so na botosité nyonso ekomaka na kotuna tantôt google nakutuna tontori e, euh, e, euh, facebook nakutuna tantine e, tiktok e, sikoyo biso mpe bamama mpe bamama e, eh, tozwi bulembu ya koteya mpe bana yango mm -hmm. ondire mwana moto akomi koteya bamama baparent na bango eh, ke mhm. bana Hmm. Eh, bana poto bana poto bana nga aloba mwana poto azalaka te hmm. nga bana poto azalaka te nga mona mwana poto hmm. soko ye mwana azalaka aloba yanga nini poka mona botina tie na mokili soko oloba nanga nini mwana poto azalaka te mwana aza mwana mwana otikala mwana fo tobosana te esika nini touta toloba ngo ere moko wana tobosana te touta wapi baedika biso ndeni mpa para na biso oui c'est vrai toyaki na bareseau sociau te toyaki na baportable te banini te me mhm. na kaka na mayele nzambe apesa baparent na biso nde bakolisi mpe biso eh, tobanda koke mhm. tuta bapondu wapi mhm. bao bazalaki na bapompe na bandako te bozwi sani ya monene basin boke tuta bokosomba mai mpo tona osomba ngo bokesomba mai omemi na motu ozoya eh, eza deja éducation sanske nga naza mwasi defo na miyeba so nakoli nayeba komibata nayeba kozala nayeba kozala mpe me ya lelo ekóma te mameke tela kozo bamiso bada na na, na, na, na half de ligne na bango sika balalaka baada na salle de bain na bango baada nini na bango donc mm, mm. abima te mpo na ye bajeune fille soki atie manzaka na ye mm. atie balashes na ye basuki na ye wana donc mm -hmm. abimi mwasi mm-hmm. mm -hmm. mais tuna asalaka kata ata matungulu akata yango v olekazaka akati v ayebi bakata mm-hmm. matungulu te wana eza vraiment oui génération z eh, déjà génération z eza bana na biso bana biso eh. biso mm, biso mm, mm. biso baoyo to bakende obi millennium mm-hmm. tobandaki bien tobandaka bien après toyei na misusu kobebisa yango soki bana mpe bazosala nini ezocontinue na bana plutôt parce que tu tozoyeba gérer vraiment Euh, transformation na mm. te kouta na millennium mm. no tolobana tu vois biso na na éducation na biso je me rappelle je suis fière de ça mm. aux oza n'a mokie à un hein, moment mai et katani na bah, faut ah, hein. bayebisi bino keno fo oketoka mai bayebisi que non il faut tout apprendre je me rappelle encore l'année passée c'était pour moi la première fois d'être au Congo mm-hmm. Kinshasa mm -hmm. Alors, euh, à la deuil de, de, de, de, ma belle-mère, mm -hmm. à paix à son âme, mm-hmm. maman Gilienne, mm-hmm. euh, esengai ke ko kosomba pondu na wenze mm. alors moi je dis écoute je dis à ma belle sœur hein, isa biso toza bana toza toza toza basi c'était la maman de mon de, de, de mon mari mm -hmm. euh, qui est décédé euh, esengai tokesiko na wenzi mm. alors nasi bango écoute nga na omema pondu baotalanga ba e yo petit apoto omema pondu ondenia nasi bango etali nga te na omema nazwi pondu na tie pondu non non non non en fait non bayebisinga mema kasi nazwi pondu namemi pondu naomemango boye loko ya fleur loko ya fleur so bamoni baotalanga baosika babi savanga bi wi nasinga no pondu aya batiaka yango anga e awa naomona na bamoi wanapano mais eh, et pourtant que... ils étaient étonnés ouais, mama nake na, na wenzie ifele esika banika ya pondu mm -hmm. na bandi buka pondu mhm. en fait ils étaient épatés je me dis mais non moi mwana poto azala te mwana koli na poto azala mhm. par contre eza important mm. sanaka esika touti te mm. ndenge otolobanaki non banaki bien mm. tobebisi na mhm. katikati mm. mais sikoyo tobebisi na ndenge nini epo na nini parce que mm. monde tomonaki non moi si surtout na ndako mpona ozonga na histoire mm. wana tokomaki ekomi kasi olikamu ke nakobenga polise mm-hmm. soyekamu ke bima na ndako na nga ekamu ke nakoluka avocat ekamu ke mm. enfait mais qu'est-ce qui ne va pas mm. eloo ni esengi ke tokóma na niveau wana likambo lobi yango wana likambo ke ntango tobandaki bien na ntango na biso tobandaka bien ntango bayei kotimbela ke tata mwasi ya assistance sociale asongaka ne biso ke soki mobali akei eh, okumbaka na yo eh. mm -hmm, donc wana, eh, wana mm -hmm. besoin ya mobali te mm -hmm. alekomi ah, nini soki oza nango bana na yo mike mike oprovoke divorce mm. otikala yo moko siko éducation wana na ntango wana yango tobandai kobebisa mpo mhm. na azwaka buke nga fona divorce parce que naa na besoin mobali te oyebi te alors ozobosa siko koteya bana na yo ozobosa siko koteya mhm. oyo nde bateyaki yo mhm. oyo bandaki bie na libala na yo mpo nini Oh, oh, donc, euh, matérialiste. Comme matérialiste. Eh. Moi, c'est comme quel homme eh. qui est divorce. Divorce. Alors que eh. nous-mêmes, je pense que bah, c'est ma photo, photo continue. Mm-hmm. <laughs> photo <laughs> continue. Quand on parle de nos grands-mères, on va un peu On voit nos grandes-mères à l'époque, autour mm. de même l'obin mission. Mm. Oh, que tout le monde qui sont tout le monde a qui que non, mwasi ya koko mm. coco ya koko mm, mm, mm. mama leki se il, s'est respecté en fait parce que la bible aussi nous dit que non il faut ni ôter ni rajouter alors à, l'époque de nos grandes mères c'était normal. donc euh, nos grands-pères ils avaient 3 4 5 six mm -hmm. femmes mm -hmm. pour aller même loin a que non mhm. bah balier bah babali même cousine na mhm. on voit ça dans la bible c'était mhm. normal de nos jours quand on arrive maintenant à nouveau testament balobi vaut mieux une femme et un homme. Vaut mieux ozala na mwasi moko, mobali moko pour jusqu'à faciliter les choses. Pour ne pas que bah bruit les belé ba problème dans na famille. On a oyo kokoka. To conseiller ozala na mwasi moko, mobali moko. Mais lelo to mona ka un problème moko kindergeld. Oh. Ik ga scheiden. Ik wil hem niet meer. Wie ik heb hem niet meer ik heb nodig. Geen man nodig. Ik heb geen man nodig. Meisje, ga zitten. interpreté. Tolobi lelo. hier e kaka. Oh, mbongo abana. Mm. Nasu na posa na ote. Mm. Bima mm. na yo. Kende na vina yo. Naomi kokanga moderne mm. na ndaku na na musala na na voiture na ngana. Mère help. Het probleem is... yale kola na na wazo example ya ba eh, homos hmm. tumona ba homo mm. biso basi toyada na fiere na biso moko mm. yo tambola tya eh, peda tambola nana otambola kitoko hey, mama Mm. ye wana donc nde biso boculte donc toni tokopie mindele mais toni toleka bango mhm. or ke eza eloko na bango tokokopie bango te mhm. bango basala ndenge ya bien parce que eza ndenge nzambe asala bango mm, mm, soki tosala mpo toleka na moto alakisi so nzela ke nzela yango oyobi ate naso nabeti boye nakoma liboso mhm. orke ntango abeta kuna nzube eza kuna okezoka kuna yebisaki na tuto ake malembe ma akomi eloko tobosana yango wana donc toni kokopie eloko eza ya biso te nga bana nga ye balobaka kutu lingala te nga kutu nalingaka te boye boye kaka néerlandais lingala langue ya bazoba o nana alobi ntango yo ozoloba nini nga na oloba nini vraiment po toyini tokope kaka te biso toya baeuropéenne nga na koli na poto bana nga wi nga mpe bana nga balobaka néerlandais mpo na koli nango nalobaka mhm. na bana néerlandais mais lingala mpe bayebi bayoka mange babeta mabaku mais mhm. bazoyoka mpe bazoloba yango mhm. mais ya des gens na ndako so baka sutu français kaka na français soki olobaka français te oza mayele te wana biso balinga anglophone mm. nga merse mpe na francophone te mm-hmm. eh, nga mpe naloba yango nazangafrançais keye na mpanzi toyoka mm-hmm. na oyoko kitoko na kopesa mpe bandambu nanga me naza mingi alaise na langue nalobaka mm-hmm. mino bateke fo nakopie bango bamindele wana mm. parce que naza naza naza soki flamand mpe naza olande ne so isedire me mutembe ti ophawde dinga te maman ah mama eh, ah, mama na ozokata mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. wana donc bah, aussi que est important transmettre baculture culture et on n'est pas que non problème identité parce que copier et tozonga tobosana oeza biso là alors il ya copier ngo dans le bien tout copier dans le mal et conséquence ça la dégâts mm. waouh waouh waouh quoi mm. avant de commencer la question à sur caméra euh, supérieure comment tu peux arriver à relancer mettre ma cambo en ordre est-ce que on peut aussi dire que l'état nabiso un rôle à jouer maintenant tout le monde scandale tout le monde en a pas tout ce scandale les kebele boum malamo batié loi mm, mm, tout le monde qui mm, a problème les kebele tout malamo batié là pourquoi pour pas créer plafond moko boyé au mutu se faut respecter le bambo kanabiso na ba na ba communauté na tout le monde a que non tout est permis donc tolérance zéro et te donc mutu ça aza un droit ya la loi na mhm. est ce que que le tokoki koloba quoi que que problème problème ma cause kozwa déjà solution te eke mhm. eyeba soki bakisam? Mhm. qu'est ce que tu penses que biso eta que euh, photo ça la question ya liboso dans la question mi à que est ce que tu penses que nous ba, ba, gouverneur nabiso hein, est ce que l'état ta na biso aza na role akojoue okay. jouer. na, niveau ya, ya, ya afrique aux na ben nano te parce que na niveau awa un nango disons que baza na mosala na mm, mm. afrique baa na mosala mpenza quand mosala le nde olobi ngapa année prochaine année passée pardon mbala nanga sous congo donc nayebi congo te na, donc na bomwana mbala liboso nazonga Zonga mm. après 33 ans demikili nazongi nayebisi yo niveau nabandaki miso ya kofungama kaka boye naokamwa epui nazolelalela mm. mm. niveau ya mpasi nakuti nango mm. na bana mpasi nanu bato bacivile te balobaka ya bacivile te bango moko bakonzi nazalanga moto ya bapolitike o nini te tobeta masolo entrenakoti na kati tokoti na douane douanier moko de bandi koloba te mama bana balie te bana banini te mm. eh, kotisanga mwa quelque chose na passeport nagangala mama wana mm. alimbisanga papa kotemisaka oyebi te moto ogangala mokonzi ngai o oh, soki aza mokonzi fayebaka aza mokonzi fase respecte mhm. nga na witi voile soki ya 8 heure deta likolo kuna don avant nano aya nanu mwa petit déje naliaki wana nanu donc ekimaki nango déjà mhm. na bampiaka na banzala nanga pardon na banzala mhm. nanga mo naoki et puis nazoyeba tokitaki na pokwa ota na mboka nayebi nanga te ndenini natya ye mbonga pa ngai na ye nayebi ke biso na europe so oye oleki passeport na oleki oleki mhm. mais kuna mama bana baleki te ngai mama sikola yakolesa bana yo benene mm. yo en tant que mokonzi mhm. en tant que douanier fo pesa bon exemple yo moko de bandeka kosenga déjà mhm. donc eloko ade markeng epesanga ndaki to epesanga nda bien te mm, don nagangela mm. mwasa bato alimbisanga mais mpo namonaki eza normal te mhm. toleki wa biso kadi ya na europe ozwa kadi otya babagage na yo kuna bango modesi basimba donc ntango baopesa okadi wana fofutela yango mbongo oh donc mpona nango nayebi yango te namona yango soki batie belke oyo mpenza aza human oyo mpenza aye kolia me bamelaki mpe taponga mpe miso makasi mpe nango ngapi papa sokokolia tika nako mema na maboko ngapi na mema maboko tobimi libanda fula bato baya bayambanga na ebuti bato yango te mama ye mama ngo ye ngande donc yamba ke eduka donc gouvernement oza asala makasi na loi wana ke non oza douanier sala mosala na yo fin ndimo bafutaka yo mbongo na yo hmm. bato baosenga mpo mpasi eleki so omoni omoni un policier azosenga bango ti baotamba bapolitie nyonso wana baotamba bapantalon elembi lembi bango basapatu kuti so otali na se basemaine eza su te hmm. bobosana te ke toza na tobongisatobongisaelobela nyonso ezolobela nyonso lokola eh, mhm. tokoti pene na sujet wana hmm. ke yango moni bato yangani mpe bazosenga eza mm. soni mpo na mboka monene na ndenge wana eh, nalulaki yango oh makasi apres wala par na komona bapasi donc soki gouvernement mm. ye motan tata mokonzi apesi lwa na bato na ministre na ye mm. bobongisa bobongisa bobongisa boye ekokita ti na peuple nyonso mm -hmm. mais lokola baomona eloko te yaomoni mm. mpasi wana ezopesa bato ete ouais, ouais, ouais. génération moto ya moto asaleli wana ye nde olobaki mm, asaleli wana ye akeboye so okeye moto oyo azoteka ndunda atiango di euro biloko ya ndenge wana ake kuna na atie 12 mais eza eloko moko mm. donc moto azoteka mpona alia kaka alia na ndenge ne mm. bazoyiba bato mm. na se ya kosekama yo bayibo na se mpasi nde eleki yango kana ne folobaki non eza kaka rôle il y a ya mboka te mais je pense aussi il a chaque euh, voilà. euh, euh, bas département disons kobanda na mokonzi ntina le plus petit bon, Azat employé mm -hmm. il faut que loi ekota mona moto na poste na à mhm. respecter loi et mhm. ont respecté loi te eza na sanction yeah. qu'il faut epesama mm -hmm. tout justement pour na ko yeah coco plier population yeah. non yeah. Mm. oleki lwa mm -mm. je pense que celle qui est poto et eza que non même le plus grand le plus haut si, si. Hein? le, mm. le, même le, le, le, le plus haut dans le pays soki au salimbeba eh ben, yeba oko oh, se présenter voilà. mpe Au ofuta oh, oui, oui tomona mupresident joe biden kuna basale nini mm -hmm. ah, mokonzi munene mm -hmm. Mm, usa grande puissance mm -hmm. bazosambisa bazo ye eh? mpona mhm. badossier abimisi siko mpona nini mm. mpa na biso sala bakosala yango te mm. yango so azo, munene azo azopréféré pardon mhm. soki batie na poste lokola pasi eleki azwi famille ne mobimba nde basala ka pembeni wana bango kaka bazolia bango moko mhm. sikosonga na famille na bino te baki na kolia te yango e ki bato bakomi kosala donc ba balwa na ndenge na bango moko bakulu na seka kaka eloko mona totala papa moko batuni ye mpona bakulu na ye toso bolandaki yango abi mpo na nga mpona kokata kaka bakulu na wana donc yebake soki omoni kaka kulu na sali mabe bokei na lopango na bango mm. bobengi tata na bango mama na bango bandeko na bango nyonso mm. bozwi botiki bango bolumbu botambosi bango nzela nzela ah, tobongisa nesipa <laughs> yokaalobi bamema kilikili tina na ville après so bakomona siko balati bango bilamba ale bazongi na ndako sikoyo abi nokolina olingaki bango na bolumbu nasekakelekoa eza ide mpona aloba mpe na kanda na pasi mpo bozobelekibakuluna wana bazosala bazoboma donc baa na mawa ya motu te mpo nini pasi misala eza eputa mboka monene bakocreye makambo ebele hmm. lokola biso boye yo oza na mayele na yo oa na plateforme na yo oza mwana poto oyebi deya poto ndenge e, e, e, etambolaka mm, mm. so lelo okende na kini na kasi osala entreprise okozwanga mpe na banorme ya ndenge oyebiki na poto ezalaka alors soki mpe gouvernement azotika mpe badiaspora ntango baokita mhm. ke alinga asala eloko mm. ba fongola e porte mm, hein? mm, mm, batika ye asala makambo na ndenge abie ete ke soka ye liboso bango nano balia nano mbongo osala yebaki bato to sala na eropa tokita tokosala makambo po bango basala bango eloko tala batika biso ba porte mpo ba mpenza eza ya quand même kocréer moi quelque chose mwa boyeboye baorpheline ekomi ebele bokosa mwa barote varnes mo boye bato baye lokola ba hm kuna naki bozwi bato bazosala mhm. yango wana bakoloni na wana bazosala bacoloniare so bacoloniare na bango wana mpo na mpasi mosala eza te ekomi motemaaparti politike moko tozolobela politike te mais tozolobela tobongisa mhm. don na tobongisa eza aussi euh, ezosenga tokɔta na ba na basujet mosusu oyo eza à voir aussi na bamboka na biso na communauté na biso tout simplement pour ko aider comment arriver à kobongisa naomona parti politique moko oyo na belgique mingi batelemela yango me nga kotonga nasepelaka na bango na opesaka nkombo te me oyebaikel <laughs> baloba dabord nanu mwana ya mboka biso na bamboka na biso tomona keno o oh, Libanais eh, d'abord eh. eh, d'abord Chinois d'abord mm. chinois. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Partir les gens d'abord mon amour. Mon mon amour, mon amour, Mon mon amour, mon amour, Mon 4 Et pourtant, on annonce ba otala. Mm. ba au fobunda ti hmm. hmm. donc ozwi diplôme na yo hmm. d'abord nanu mwana mboka bandeko na biso bakonzi na biso pourkui bino bowa reve kosala yango ti Et c'est le but qu'il faut copier dans le bien. Hmm. Il faut prendre ce qui est bien pour appliquer en panabiso. Hmm. Mère supérieure, normalement, que bah, si j'ai ça belé. Hmm. L'autre côté un peu partout. Un peu partout. <laughs> hein? Ton côté un peu partout, bah si maintenant ça au ça. Alors, tu peux c'est moi flash hein. Tu peux c'est moi flash. Donc ce qu'on mère supérieure alzonga <laughs> na inside woman right. Vraiment. Asani ba mpo yozonga basala pour commenter ça, bakomante pokoma ça esalaka biso bien ça la biso bien cas beaucoup na chaîne ya mama ana bokota like, bosabone partager partager, surtout partager parce que tant ntango partager, moto oyo ki eh, émission ya mama te akolinga ala ah kuna baasolola masolo tika na kote na bwaka liso ntango mhm. so eza omona ozosala orepasse na yo ata otala na tobi eh, masolo obien okotala donc bandeko bopartageaka esungaka mpenza po tobongisa fo babanini to edane yatika ngai na ede kaka yo ma ede mpe ndeko na yo yango mhm. mpenza balingi bongo donc bopartage mpenza mpenza mhm. na nkombo ya mare supérieure enjoy life bopartage eh, chaîne ya mama bokoti na site na ye bino boyebi ezalaka koabone ekuta nango eloko te basu babulaka ote abone ya kofuta mba ofuta eloko te mhm. otie ka kak mhm. eh, otie si na cloche wana kak mhm. notification nyonso ekota okozwa ngo dabord partage vraiment masolo kitoko soki bosali bongo nazongi donc soki nasali bongo naotala combien dabone mama azalango donc soki bokomi ata ba 500 likolo nazongi eish Mm. Donc, bon, Natacha Mouné. Nae Bissibamo. Mère supérieure, merci. père, mm. Merci, n'a pas accordé bisotan oyoyo na Inside Woman Rise. Mm. Euh, en tout cas, que mon Dieu, que le Dieu de Inside Woman Rise vous bénisse. Mm-hmm. Moussala, mm -hmm. na enjoy your life et que ne C'est comme ça, on a le bas. mpo bamokili bayeba bozali bayekolinganga inolinganga bino na bino bino eh, biso tolingani nesceolingani eh, eh, makasi ah, mare supérieure aye na inside woman rights inside woman rights aza mpe kosoutenir enjoy your life mm -hmm. eza nde mpo bamokili bayebake tozali bayekoli na ye mpe toyei kosungana en tout cas mpona communauté na biso tokosala oyo tokoki na parti na biso pour que tokende liboso mhm. alors inside woman rice rights suki awa mhm. merci na yo olandi biso merci na yo partager, merci na yo liker, merci na yo oyo kabone mm en mhm. tout cas mbala nsima comme melabino komemela bino oyo singeli tobongisa alors yo ko soza na sijo o lingi ko kopartage na inside woman rice ou tout simplement na transformation grace Cardozo asani table talk Contactez Bissot, numéro de téléphone à et qu'on s'est présenté, euh, na YouTube, na Facebook, qu'on peut contacter Bissot pour qu'on passer na émission. Ce qu'on lui bénir Bisso na banzela nyonso. Alors, feel free pour na mm-hmm. awa Tosuki. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.